Antes de terminar a visita a Maputo, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU rejeitou a neutralidade que tem sido defendida por Moçambique em relação à guerra na Ucrânia. When you look at the situation in Ukraine, you cannot be neutral when there is a country that is attacking another country and particularly if that country is a member of the Security Council. Moçambique assumiu este mês o mandato de dois anos no Conselho de Segurança e, apesar das diferenças, os Estados Unidos assumem uma parceria duradoura. We don't ask uh, countries to take sides. We don't ask countries to choose uh, between uh, uh, their friends. Uh, Mozambique uh, is an independent country and can choose uh, the positions that it takes in the council, but there are areas in the council where we know we can work together. Uh, we are very much come together on issues of climate change. À margem dos eventos públicos, o conflito em Cabo Delgado foi um dos temas em destaque na visita. We have to redouble our efforts uh, to push back on, on terrorist actions and the activities that are terrorizing ordinary citizens such as the citizens of, of Cabo Delgado. And we're working closely with the government to address those issues. A diplomata veio do Ghana e de Moçambique segue para o Quênia, num périplo para renovar laços norte-americanos com a África.